ya jangan gitu ya gue konsen aja <laughs> gue nah, ini yang berlutut siapa yang berdiri siapa lo we met scared to think one would have an issue love left. Sometimes you have been worried. Aduh ini tiang. Bomb you're treating her bad. Remember before it's done and done so far. Huwag <coughs> a better wall Adapt, know I to start. I'm gonna marry your daughter and make her my wife want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And giving the best of me for the day that I die. Yeah. I'm gonna marry you to the princess and make you my queen. She'll be the most beautiful bride that I ever see. can't wait to smile when she walks down the aisle. on the arms of a father on the day they are married daughter. Udah lah, udah udah. Anjing <laughs> goblok. Oke, okay, sorry guys, tadi gua hancur-hancur ini, ya. Gua ada bingung flownya. Sorry, sorry gua ngapa flownya thank you, thank you. Ya, acara selanjutnya lanjut, kita serahkan lanjut. pada Gadi. forum. Apa? Oh, langsung ah. Oke. Okay. Untuk Uset. mengatakan sepatah dua kata kepada okay. Lah, kok udah anjing? Waduh, udah. Wah, bubar, wah, bubar, wah, bubar. Wah, dogi, dogi. Wah, udah. Okay, for the... Ada koru, udah. for next list, okay. we got uh, a guy want to propose someone here. <laughs> <laughs> Hayu. Kok gitu gue nempel ya gue sama. Ya udahlah. <laughs> so, uh, guy on the right side, how is your feel right now? Uh, lah, gimana gimana? Uh, uh. Oke okay, baik sekali ya. Gimana yang sebelah kiri? Lanjut lanjut, next song aja. Next song, next song. Next song sampai siap. Next song sampai siap. <laughs> eh kalian ngobrol lah lagu lagi ya lagu lagi lagu Kenapa? Ya? Lagu lagi. Oh, lagu lagi nih katanya dia masih siap-siap nih, masih siap-siap nih. Lagu. Oh, lagu. Siap-siap kata-kata iya, iya, iya. indah nih. Tengah mana tengah, woi, woi, pinter nih. Siap kata-kata tadi. nih. Lagu indah nih, indah. Apa? Apa? Ini oh. mobil ganggu aja. Jatuh kau ya. Itu si Koru udah sampai nontonin juga tuh. Apa tuh? Eh rambut merah munduran eh geser ke kanan dikit biar itu siapa Pak Gabriel kah? Iya, betul. Uh, Pak Gabriel, nah maju dikit. Nah, jadi siapa? Cukup kah? Nah, cukup cukup cukup. Ini kanan gue siapa sih? Turun apa gue? <laughs> Itu Gilang, Gilang. Ini mobil majuin dulu ya kan? Biar enak gitu. Udah gue bilang gitu. Ini mobil Nggak siapa banget gitu. Gilang mah? Oh. <laughs> ya udah nanti aja. Di belakang knalpot aja Pak Gilang biar enggak yeah. asapnya biar enggak ini. Biar. Iya biar nggak tertarik sama kepala Pak Gilang. iya. Eh Pak Gilang. Takut hitam. Oh ini nih nih nih Ini lagu cinta nih. Kalau ada nembak menembak ini aku asli. Lagu cinta nih. Last last lagu cinta nih. Indo Indo. Oke. <coughs> Waduh. Anjingnya mau ikut anjir. <coughs> Koro jangan ganggu ya. Ini kok ada anjing. Cipta olehnya untuk selalu cintai kamu Beri aku kesempatan tuh bahagiakan dirimu Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai genggam erat ini jangan sampai kau lepaskan sampai aku tutup usia kan ku jaga hatimu sampai aku tua walau keriput di pipimu terlihat takkan goyahkan cintaku yang baik begitu kuat Kamu tercipta olehnya Untuk selalu aku cintai Genggam mata menindih Jangan sampai kau lepaskan Sampai aku tutup usia Kan ku jaga hatimu sampai aku tutup walau keriput di pipimu terlihat Takkan ku yakin cintaku yang begitu kuat Thank you, thank you very much Dadah, pegang si gue anjing Oh! Anjay! Gue jadi nungging. Ternil kan empat deh kok. fucking hell, wait. Ah, shit, uh, shit, shit. Sassy. Yeah. Kenapa Kuro? Woi, gua gak tahan lagi, woi. Udah mau mah ini, woi. Ah, Burun. Sasi. Ya, kenapa Kuro? Itu main gendeng. Aduh. Woi, bro, salah, mati, salah, mati dulu, bro. Ah, ada. Iya, kayak paham banget kalau begini. Anjir, ada pengejaran nggak tuh? Uh, eh, sih. iya, Kuro. Kenapa? Mungkin aku bukan yang terhebat. Tapi aku yakin kalau aku mampu bagian kamu dengan modal cinta dan kasih sayang jadi Sasi mau nggak jadi pacar aku uh, mm, mau nggak ya bukan nafas ya? bukan nafas iya mau yeay, Oh. Aduh, Tuner laptop, tuner laptop, tuner laptop enggak ada tuner, aku nggak restuin tuner laptop, tuner laptop Tuner laptop, tuner laptop nggak ada tuner aku nggak restu. Tuner laptop. asih, Ya, aku dua ratus ribu dua ratus ribu dua ratus ribu satu orang dua ratus ribu PJ PJ PJ bener gue PJ gue kira ya tuner tuner PJ ya ya oke ya PJ bisa PJ ya Hah? PJ lah ya ini Burger di sebelah ya harusnya PJ sih Gak ada tuner laptop. Switchblade diambil. Kenapa tidur, heh? Ditunggu Pak Kuro beli tuner harga kali dua ya Pak Kuro. Bangun. Ah ya kenapa sih? Woi Kuro Kuro, kalau nyari laptop ntar nomor aku masih lama ya. Waduh. Enggak gini, kalau nggak tuner laptop aku mau switchblade. Kalau nggak ada parang samamu. Asli. Wah parah sih Kuro is. Nih aku ada nih. Ah tuh bagi. 8 juta satu. Wah pupuk pala. Gila Gabriel. parah sih. Cuan. Cuan. <laughs> Itu mobil mempelai udah ditunggu nih, udah putih nih. Dari ya, masa silakan. mobil mempelainya kacanya begini? itu punya aku. Itu <laughs> punya aku. Aku, bobol, bobol, bobol. aku kalau nyetir gitu anjir. Ya elah. Eh, enggak dibobol. Wah, udah gila. Enggak oh, usah dibobol. Ya udah. <laughs> Takut menggendong. Balikin A, balikin A. Yes, yes, bagi dong. Ini share link. Google Drive gitu. Aduh, gue kirim aja ntar eh. Aduh, ya, ya, upload lagi. di upload aja ke YouTube udah. Ini kan? Upload, upload aja. Akun website gue. Lupa, ah, lupa ah. record aja gue. Enggak ada Kenapa di record dong? Woi, ini Switchblade mana woi? Kan gue bilang sih, parah sih. Kan? Wah, kuro Switchblade anjir. Wah, parah sih lu. Ya sih lu lu beda men, lu beda spasi kayak. Ntar gua share di Iya sih, mantap mantap. Nah, ini. Gua suka mancing nih nih. Lu mantap, lu Gila sih mantap dan gua Iya, iya, kenapa enggak Mantap gimana? Bro, gua ya, center, center, center, center. entar entar gitu ya, dapat udah, ntar aja. Tadi sih gua udah bilang kuro ganteng 200 ribu harusnya. Wih, tuh, tuh, tuh, tuh. Apa perlu bantuan saya? Apa si Sasi itu agak mengerikan tuh, agak agresif dia tuh. Tujuh enam enam, iya. tujuh enam enam. Tujuh enam enam. Pajak gitu pak Iya pajak. Hmm, tujuh enam enam. Eh, lemes Weh, apa nih? Weh, bagus Dia, dia lemes ini langsung. One prestasi, one Meriang kali, meriang. Meriang Iya, ya. iya betul Cil. Sampai lemes dia nungguin. Nembak, nggak nembak, nembak. Aman. Jadi gini rasanya. Tolong Gimana kurang, rasanya? Kurang dramatis, Cil. Eh, hmm. kurang dramatis, Kur. Harusnya lo tadi belajar dulu sama gue, Kur. Anjay. <laughs> Anjay. Eh, tadi tiba-tiba loh mendadak banget emang gitu iya, men emang eh. emang gitu men semua terjadi gitu. secara tiba-tiba kan iyalah ya nggak di sini foto naik oh iya udah bodo amat iya guru nggak tahu lagi kedengeran eh saya lu ngapain aja lu doa ya, gitu nggak scripted nggak scripted nggak scripted sekarang nuntun tuh mana cus ah, itu tadi Astaga, aku dong yang kena, wow. Aduh tuh mana tuh lagi lagi dengerin si Adi nyanyi tiba-tiba ngelingker gitu mantap <laughs> kan iya. langsung lingkarin lingkarin ya soalnya lu kan bilang tadi lu mau nyanyi di depan orang yang pantas karena sekarang oh. udah bisa nyanyi berarti ya nah enggak enggak iya, iya, eh bro anjing ayo lah ini nih timingnya udah pas nih nyanyi lah men anjing jangan mau nyanyi jangan mau jangan mau jangan mau di di jangan. di di elah di tuner laptop kalau nggak switchblade nggak mau tahu Sasi ah. mulai sekarang nggak usah manggil pakai pak ya langsung nama aja Aduh, cewek kuku ya, pak kuku. Pak kuku, pak kuku, pak kuku, pak kuku kuro panggil siap siap ini aku aku balapannya dikejar kurung sama Selvi kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro ini ini seladen seladen ini seladen seladen ini seladen seladen pak ada baru jadiin pak ini pulang dan pulang dan pulang dan Papa ada yang baru jadian, Pak. Papa ada baru jadian, ya, ya, ya. oh, Pak. Ada yang baru jadian, Pak. Dan dan dan ada yang baru jadian. Awas. Wah udah aku kekubuan nih aduh, aduh. Buset buset hancur tuh motor. Kenapa? <laughs> Enggak. Wah itu ner laptop kalau nggak switchblade kalau nggak parah sih lo asli. Nggak boleh malah malakin Kuro. Ngapain malah malakin Kuro? Selamat ya Kuro. <coughs> PC. Ngapain malah malakin ya. Kuro? Ya. Selamat selamat. Pak Pol, Pak Pol, saya izin nembak Pak. Nembak coba. Izin nembak. <laughs> Gitu. izin nembak. Gitu. Aduh. Coba siapa lagi? Tembak dalam, Pak. Wih. Wih. Wih. Wih. Wih. Aduh. Anjir, anjir. Kamu masih nempel anjing. Gitar gua masih nempel anjing. Dari tadi. Sumpah enggak. Ayo, ah, ya lah, biarlah. Ya Saat bahagiaku duduk berdua, berdua denganmu. denganmu nyala bet ayo kadi ayo itu ayo itu ayo itu apa? Eh, gue enggak eh, eh, tahu slow Dia tendang lagi, deh, muter deh. Itu tadi. Nyuruh apa? Ya, siap siap siap. Eh, emang. Eh, coba dulu, coba dulu Eh, apa? Coba dulu, coba dulu. Pak, Pak, tolongin Pak, ada baju ah, loncat Pak. Coba lu aja, lu aja nyanyi Aduh, ada baju <coughs> loncat Pak. Delay kan? Apa itu delay? Iya, pasti delay lah. Asik ini gaya paling asik. Aku kamu kamu lu Sakura. hmm. diculik podcast terus ini Gak mau nengok masih dipanggil pak eh biarin aku manggil Pak Kuro ini lalu pas sendiri dong nah biar Pak Kuro biar Pak Kuro kesel berarti semua sayang. berarti semua anak buahnya panggil sayang dong Pak Kuro <laughs> pak ya oh iya juga ya yang gitu lah harus harus panggil sayang lah Turun, turun, turun, turun. Nah, kalau nah. panggil vodka itu panggilan sayang gitu, vodka. Iya. Podkat, tahu nggak Podkat? Aku punya, aku tahu nama adikmu siapa. Coba. Whisky kan? Waduh. <laughs> lucu Lucu banget sih. Ya. Ah, lucu pot. Jangan begitu sumpah. Gua gua gua Gua kepengen teriak berbicara eh yaudah yaudah jangan malu sekarang aku, nah. ini kan baru baru jadian kan baru jadian ya udah ku nikmati hari ini ya kita pantai aja kali ya ingin pantai aja kali ya asa yang apa apa ke pantai mau ke gunung mau ke kita pantai aja kali ya kita pantai aja kali ya yuk iya, iya, iya. pantai aja silakan pak Aku mau menorder. Eh, emang emang biawak itu Kuro. Hmm. Mau kemana? Kita mau ke pantai. Ya naik itu aja. Aduh, satu gila nih anak nih. Ini ada taksi nih. Mana? Ya aku naik apa dong? Itu mobil ya, kita itu mobilnya. Sabar dulu. Eh. <laughs> Aduh, eh vodka nih anak asu emang nih emang cuma turun doang kan <laughs> maafin lah teman-teman aku bukan kayak gitu nak hmm. kenapa kenapa lo lagi seneng oh lagi senang ini mobil moga? Kan? Iya. Tujuh. Karma tuh. Lain ban nih. Jangan gue tampol. Eh, ini, ini manusia gitar ini. Ini Gitar Gitarnya nempel asli aja. Iya aja. Ini kayak gue pakai tali gitu kan. Ntar gua ntar gua kirim videonya ke Bajis, Bajis. Bajis. Entar gua kirim ke Oce aja iya, ya. Iya, eh, aku iya. dong yang ngasih kabar baiknya. Aku dong, aku dong. Ya udah ada telanjur aku tadi. Tulik, tulik, tulik Lu lu sih eh, kelamaan. Katanya kencang tapi ginian lama. Ya, maaf kalau masalah cinta aku lambat mas lo. Eh, santai kencang. Alalah, padahal abis ini kayak eh itu yang tadi keluar McLaren kepukulan dia waduh waduh aku kalau nggak ada pakai McLaren tadi ah, asli udah lolos gitu. tuh kunci eh Pak Kuro tuner laptop saya balikin tadi <laughs> loh Eh miskin. Kuro, udah. Ih, enggak boleh Juta itu duit gua. Apa? Main comot aja. Eh, gue jadi. Aku kasih Adi. Bilangnya minjem buat Vespa apaan lu? Balikin balikin. Di Adi, di Adi. Nih nih nih nih nih nih. Eh buat Adi aja nggak apa-apa nih pelit nih. Bilangin ke Mas aja kalau dia pelit. ini Kuro udah ngasih ke orang gimana? Lu harus bertanggung jawab. Laptop lu sini kasih ke gue yang itu udah biarin aja. Bincang. <laughs> Biarin dah lu ngutang dulu ke gue dah. Astaga, ternyata bukan Kuro diam-diam yang ngasih kirain gue. Eh dikasih bandage langsung anjir nggak pakai minta alah sia alah sia padahal cuma bilang pincang dong ya tadi iya beneran pincang iya. anjing gua eh, lu bilang kok lu bilang koma gua bingung dikasih apa aja, waduh coba bilang koma nih nih dikasih nih tuh gua kasih tuh tuh bro, tuh bro, gua kasih bro. tuh iya tuh. kur gua mah kur aduh kur besok ini, kenalan ini. sama keluarga sasi ya kur apa eh ini konteks luar negeri dalam negeri nih apanya apa nih? Gue juga bingung. Gue mau ngomong secara luar negeri nih. Oh, ada eh, hal kalau luar negeri sana tuh. tuh, tuh. Luar negeri sana. Oh, oh iya makanya aku nanya ada vodka nih takutnya ya seperti itulah. Oh, enggak, apa enggak. sih? Kamu kok apa nih? Enggak ngerti ini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Yang vodka ini. Dan kenapa dan? Tukang cari masalah kayaknya. Ngevlog kah Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak ini iya. kemarin kuro kan OC-nya kuro kemarin yang mantengin kita pakai motor gila gila itu aku dapat info dari kuproy iya aku tahu tuh kan yang kami kan lagi back ini apa lagi motong pala orang itu dia disamperin anak yang bisa. dari atas sama iya, itu waduh armorku habis iyalah siapa tuh yang motor cewek itu waduh eh, ditembak-tembak tapi iya, sekarang bahagia kan eh, eh. Allah, Allah, Allah, Allah, buat ini buat Bambang. kencengin Vespa tiba-tiba. Berarti tinggal Pajis ya. Gawat sih. Pajis kapan balikan? Cilaka. Pajis kapan balikan? Pertanyaan Pak Pak Pajis kapan balikan? Ini Adi udah. Eh, Sasi. Hah? Si Adi udah sama Vita. Hah, Vita? Sasi udah. Vita eh, siapa? Anjing. Mana ada itu tuh. Buka kartu. Itu adinya goblok. Ih, adinya. Ih, gila nih. Gila anjing. Iya nih. Berarti sudah pacaran ini bisa kayak gini dong. Hmm? Waduh. Apaan tuh? Sini kau binatang. Binatang ih. Lemah Bisa digarukin, Den. Kayak nunggu undangan podcast dulu. Goyang dumang gitu kan. kalau enggak aku pokoknya dari kurus switchblade wajib nih. Kalau nggak sungguh parah sih. Den, oh ya, ada Heli mau Heli ya. Iya. Son. Ada Heli pala gue. Kalau Heli kok kasih ke sini. Jangan sama aku ini. Ya kalau ada gadis. Bener. Datang tuh jangan malu-maluin. Apa? Aimnya dari 100 ke 0 anjir. Tumpul langsung ya, aimnya kalau ada cewek. Eh jangan jangan mau sumpah. Gue mau pincang, gua Tadi ini perampokan nggak ngapa-ngapain sama sekali. Alah Marenya tuh Pak Jis. Oh, pantesan tadi Jis dia don ini. don pertama. Iya, nggak fokus, fokus dia. Iya. Ngebokong orang, tapi ini orang di atas dua. Gua tampar lu kurup. Oh, pantesan. Apa tampar sih enggak boleh. Itu kan emot doang anjir. Enggak boleh tampar Kayaknya harus diberi boostingan khusus nih biar aimnya plus plus. Hmm. Iya, harusnya lu kur sebelum perampokan tuh minta. Heeh, uh, uh, minta apa? boosting. Eh. Enggak, anjir. Itu pas lagi ngejar itu pacaran anjis. Kayak Oreo oh, aja ya, Jis. Wih, buset. Kena dia juga. Gitu. Eh, Pak. lu akan lu salaman juga Pak bisa. Nah, sih? itu nanti list kalau kawinan itu aku minta. <laughs> Kena aku enggak minta polisi. <laughs> Sabar. Apa nih? Nah, boleh tampar-tampar. Nah, satu hilang juga nih gua. The fuck. <laughs> satu kepolisian datangin lu aja. grebek <laughs> aja sih udah grebek. Parah sih. Pajis. Kemarin kan secara secara secara kan. Pak yeah. Om Cepetnya. Om yes, iya marah. Tahu orang mah iya. jalanin dulu aja. Markas mafia di apa di depan dia juga nanti perbankan alat sholat tuh cuma di awal-awal aja nanti pas pernikahannya kamu miskin hidup berutang lantung gimana cuy saya kan kasihan nanti hidupnya di jalan